Elon Musk next is Twitch. Come on, baby, you can do this. You can buy Twitch and you can make it better place. Make Twitch great again. Elon Musk. Nah. Pošlite mu to. Vy opice? Kokot je na diskač. Tu tu pakina a ta ne tu makini kuku tu tu amuti kani haun o Čo ti jebe? 67 asi došiel do. No. EVA! Koľko, sorry, som to mal stiahnuť, že to dal som na nokol. Eh, eh, kokot! Jeden hit mi stačilo! No, mať, ja, už to, ja už to nechci hrať. Susedka si bude myslieť, že mám novú frajerku Evu, ty kokot. Poď rýchlo. Idem, idem, idem, idem. Maj ready pokeball. Mám, mám, mám. Kokot! A zomrel sa. Kde sa objavil ten kokot? Ja mám hlasivky, ty kokot. Fuj. Ale on nepoje dole, kamo, po schodoch, podľa mňa. Where are you fucking Satan? Okay, nice, nice, nice, nice, nice. Come at me, brother, come at me. You are dead, you are dead, I am alive. Zada na zada, boys, zada na zada. A ideme na to. Kde? Ča. Kde? Skurvená. Jeb... Odebal ti torčku. Áno, áno, ale žijem, žijem, kámo. Žijem. Nevieme na istotu, lebo, lebo sme to nevideli, no. Máš stále MFR? Hello Ghost! You are darkness. I wanna talk with you. Hello. I'm Roman. summoning you Ghost. I am here. Roman? Ja už viem, čo, sú, čo je Red 3. Ghost. Red 3. Dobre, Spooky, tak, tak, tak, tak je to Darkness ghost. a je Kalom, takže ešte, ešte vek. Jerka Takže potrebujeme Ouija board alebo rádio. Amokir, achir, zir, hanna, chýžinax. Čo Som rád, že Dominik je v bohbe, ty kokot. Tak mám s ním rozprávať, ty kokot. Dobre, dobre. Už ide, už ide, U, ide. O, ja som tak stívaj. Ty. Do pič, do pič. Ty sa ujebávaš, ale kokot na rep... просто заплавал как девчина. Wydaje mi się strasznie bardzo. Bipo, dwa ja stresłam. No, dobra. Akurat udało spał. Hello, motherfucker. Ja to nie kapał, że ona sprawiła oczywiście. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. ¿Por qué te? Co? Mečko, zrobi to isté. Vy. Again. Get ready your ultimate, baby, Sova. Fight me! He's pushing through the smoke! Just shoot him! Ja stanutí a nepokali sa na neho, či aký? Bude Valorant montáž? Hyper vola B. NEMôŽEM! Ty piču Skajovský, to piči, čo nevie zabíjať so zbraňou, ale s diglom mi dá za jedna. Kokop! Sa dábe, sa musí vykričať, drž piču. Ne, nemôžeš. Dobre. Fanvertitor! Fuck you! Fucking bitch Reina! I, I kept in. no. Záda, nejlepší. Ve smoku, ve smoku, ve smoku. Nie, nie zabij ma do chrbta, ty nula. Kurwa, chcę zajebać, ty pičim. Już mam nerwy. I thought that was a free kill for moment. Bro, well, your your your reveal fuck. was fucked me. His this uh, thing he's fucked fucked yeah, me yeah, yeah, because. Uh, ah, you saw the left. I, yes, I saw a different <laughs> position.